Amnesty International Luxemburg was steeds opmerkzaam op de Mensenrechtendag het 7 december. Al jaren het Amnesty een kerzencampagne. We brennen de kerzen voor de mensenrechten wereldwijd. Die mensen ohne mensenrechten brauchen eisen ondersteuning. Informeer eens, kit member de volontair. Merci Amnesty International van Luxemburg.